Astăzi este despre a evidenția. Nu m-am uitat în dicționar, dar uh, am uh, am fost uh, prezentă la o repetiție unde a trebuit fiecare să avem momentul nostru, să ne evidențiem într-un fel și eu nu mi-am propus deloc să mă evidențiez. Unele colegi de ale mele chiar și-au propus, însă, vezi tu, emoția omului face ca să, să se evidențieze. Și am fost felicitată, nu m-am așteptat. Uh, Cred că a evidenția este a transmite emoție dincolo de cât de pompos uh, arăți, cât de inteligent par prin ceea ce spui, cred că a transmite emoții. Tu ce părere ai? Ceau!